Goeiedag. Ek is so bly julle skakel by ons in vandag. Ek wil graag 'n kort reeks doen oor Jesus se persoon self met die tema Jesus leef anders. En ek gaan drie fasette van Jesus se lewe aanspreek. Jesus sê sy sê oral. Jesus loop oor van genade en Jesus gee lewe deur sy stories. Maar vandag gaan ons veral stil staan by Jesus sê hy sê oral. Kom ons begin met 'n kort gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat Jesus vir ons die unieke voorbeeld is van hoe ons behoort te lewe. Dat hy u teenwoordigheid in ons lewe wêreld indra. Dat hy deur sy gees vandag in hierdie oomblik in elkeen van ons lewe. Help ons om vandag te groei nader aan Jesus in die waarheid dat hy alles is waaroor ons lewe gaan. Ek bid dit in u kosbare naam. Amen. Jesus sê sy sê oral. Ek wil graag twee tekste met jou deel. Hier in Matteus 12 vers 33 sê Jesus As jy sê 'n boom is goed, moet jy ook sê sy vrugte is goed. En as jy sê 'n boom is sleg, moet jy sê sy vrugte is sleg. Julle slange, hoe kan julle wat sleg is iets goed sê? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. En dan 'n teks uit Matteus 23 en daar lees ek twee dele vers 16 Vers 16 sê: "Elende wag vir julle, julle wat ander wil lei en self blind is." En vers 23 en vers 23 sê Jesus: "Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, heiligelaars. Julle gee tiendes van kruisement aan nys en koljander, maar wat volgens die wet van God die swaarste weeg, laat julle na geregtigheid barmhartigheid en betroubaarheid. Nou weet jy wat, ek het my vingers al lelik verbrand as ek sê wat ek dink. 'n Mens kan dit nie in alle omstandighede doen nie. Maar daar's sekere geleenthede wat die Here op ons pad bring waar ek en jy juis moet sê waarin ons glo, waarvoor ons staan en wat ons dink. En Jesus stel vir ons 'n unieke voorbeeld om so te lewe. Hy is nie skaam om sy sê te sê teenoor enige iemand nie. En Jesus is veral reguit met die geestelike leiers wat in sy tyd die gesag gehad het en ook met sy volgelinge. So hy het die waarheid verteenwoordig en hy was nie skaam soos wat ons gelees het om hierdie ouens adders te noem, hygelaars te noem, valse mense te noem, leenaars te noem nie. Want Jesus Christus was baie gekant teen hoogmoed en teen aanstellerigheid en teen arrogansie. En dit was groot onder die geestelike leiers van sy dag. Ja, die mense met gesag het dit baie keer misbruik. En dit laat my by die vraag wat ons vandag vir mekaar moet vra, waarom die kerk se stem en geestelike leiers se stem dalk in ons omstandighede in Suid-Afrika so stil is. Of hoekom geestelike leiers Christene net met hulle self besig is en nie so lewe dat hulle 'n verskil in ander mense se lewe maak nie. Jesus het hierdie unieke vermoë om die ware gesindheid en die regte waarheid van mense te openbaar en dit bloot te stel en dit maak hom baie baie ongewild by 'n groot deel en ons kan ook vir mekaar sê uiteindelik is hy gekruisig omdat hy oral gesê het wat hy gesê het En Jesus wat die waarheid is, was altyd in die waarheid. Kom ons sê vir mekaar as ek en jou onvolwasse is, as ons 'n gebrek aan grense het in ons lewe, as ons ons gesag misbruik, dan sou ons maklik aanstoot neem aan Jesus. Want Jesus het nie net die waarheid in ons wêreld ingedra nie, maar hy het ook God se teenwoordigheid in elke situasie kom neersit. En dit was ongemaklik vir mense om te hanteer. En nou moet ons sê baie keer was Jesus selfs emosioneel. Ja, hy het by geleentheid kwaad geword, sweep gevleg en die ouens in die tempel gevoeter en die tempel skoon gemaak en sy groot motivering daarvoor was God se eer. So as ek en jy stil bly in situasies waar ons moet praat, kan ons dan sê ons stel altyd God se eer eerste. En dan wil ek hê dat alhoewel hierdie woorde klink asof Jesus veroordeel, dat jy moet besef Jesus veroordeel eintlik ongeregtigheid in mense se lewe sonder om hulle af te skryf. Hy wil hulle as dit ware 'n nuwe kans gee om in 'n vars kontak, 'n vars interpretasie van die waarheid te kom. Kan ons in ons dag sê daar's nog 'n goeie, gesonde etiese beoordeling van wat in ons leefwêreld aangaan? Weet jy wat, as ek na mense kyk en dalk is dit net my persepsie, dan is daar hierdie valse aanname dat baie mense sê maar Christene is oorkrities of Christene oordeel te maklik. Ja, in party situasies is dit waar, in ander situasies glad nie waar nie. Want baie van die Christene wat sogenaamd krities is en sogenaamd oordeel, praat die waarheid. Maar ons het die verantwoordelikheid om waarheid altyd in liefde te bring, om baie mooi te dink dat ons nie mense afskryf oor gedrag wat nie reg is nie. Kom ons kyk na hierdie voorbeeld van Jesus. Kom ons probeer om nie net gewild te wees nie. Maar kom ons probeer om ook te sê wat die waarheid is waar dit 'n verskil in mense se lewens kan maak. Kom ons probeer om 'n positiewe invloed uit te lewe want as Jesus alles in jou lewe is, dan sal jy nie stil bly as jy moet praat nie. Dan sal ons invloed uitoefen op plekke waar dit nodig is om ongeregtigheid bloot te stel. En dan moet ons baie keer standpunt inneem. Nou Jesus se duidelike standpunte veroorsaak dat hy gekruisig word. As ek en jy disippelskap doen, as ons in Jesus se voetspore stap, dan moet ek en jy besef ons gaan nie gewild wees nie. Die waarheid, die volledige waarheid van God is nie gewild in die wêreld nie. Mense kom weg deur getalle. Maar ek en jy moet besef waarheid is nie sogenaamd om te sê maar almal sê so of almal doen dit nie. Waarheid is juis dikwels die plek om alleen te staan om jou vriende dalk te verloor, om jou invloed, jou werk dalk te verloor en om eenkant toe uitgeskuif te word omdat jy Jesus eerste stel is ek en jy bereid om die waarheid te bevorder in ons leefwêreld in Suid-Afrika. As ons die voorbeeld van Jesus kyk, het Jesus oral teenoor enige iemand, maar veral soos ek gesê het, teenoor geestelike leiers en sy volgelinge die waarheid gebring soos wat dit is. En my en jou in kontak met God se teenwoordigheid gebring. Dalk is dit tyd dat ek en jy opstaan dat ons God se eer verdedig. Ons hoef nie altyd 'n swoep te vleg nie. Maar ons hoef ook nie altyd stil te bly nie. As Jesus sy sê sê en ek en jy stap in sy spore, kom ons maak ook 'n verskil deur die waarheid volledig te verkondig waar ons ook al kom veral deur ons lewe en deur ons voorbeeld kom ons sluit af met 'n gebed Here baie dankie dat Jesus wat u eie seun is wat die weg die waarheid en die lewe is dat Jesus vir ons leer, Here, om ons nie te skaam oor die waarheid nie. Dat u woord sê ons moet ons nie skaam om Jesus lief te hê in ons leefwêreld nie. Help ons om dit reg te kry. Help ons om u eer eerste te stel. Help ons om u te verheerlik met elke woord, elke gedagte elke daad. Ons bid dit in U naam. Amen. Thank you.